印度疫情大爆发，单日新增确诊病例已经突破了四十万，在全国范围内都实行了严格的防疫管控措施，相应的，印度经济再次遭受沉重打击。那么，疫情对印度的打击将给世界经济带来怎样的影响呢？大家好，我是赵林。从三月中旬以来，印度疫情就持续升级，每日新增确诊病例都高达三十万甚至四十万以上。 每日的死亡病例都高达三四千，恐怖的数字一再的刷新之前人们对疫情肆虐的认知。而且更令人担忧的是，受限于印度落后的基层卫生条件，对疫情的检测能力十分有限。现在公布出来的数据可能并未真实反映疫情形势。相关数据显示，印度的检测阳性率持续在以百分之二十以上的速度上升，这说明印度的检测水平很低。 还有比确诊数量大得多的感染病例并未被发现，人们的防护意识差，病毒发生变异，薄弱的医疗环境和印度政府混乱的防疫政策，都让未来印度的疫情控制形势非常不容乐观。对于印度国内经济而言，当前的疫情肆虐造成了严重的破坏，疫情造成的工厂企业生产停滞，物流业、商业服务业停滞，给实体经济造成了非常严重的伤害。 不过，由于印度的制造业不发达，在全球产业链中的地位不高，印度企业停产造成的伤害主要在于印度国内市场，对全球市场和全球供应链的伤害十分有限。不过，值得关注的是，因为印度的医药产业比较发达，印度是新冠疫苗出口的主要国家之一，部分欠发达国家，比如非洲国家，都依赖于世卫组织的疫苗计划。 现在，由于印度国内疫苗接种的巨大需求，印度政府已经决定停止疫苗出口，全力的确保国内接种。印度停止出口疫苗会给这些国家的疫苗接种造成一定的影响，但随着欧美和中国疫苗的迅速补上，这种影响也并不会持续太久。在国际贸易市场上，印度的进口商品主要是原油、黄金、珠宝、粮食、电子产品，在这其中，从中国和美国的进口规模比较大。 但因为印度对外贸易规模比较小，在全球范围内的存在感不高，占比很低，所以即便进口停滞一段时间，对全球经济的整体影响也十分有限。不过呢，尽管印度进出口对全球经济影响有限，但印度当前威力巨大的变异病毒和对周边国家的渗透扩散却是不容忽视的巨大威胁。当前发达国家的疫苗接种率都在稳步提升。 疫情已经逐步得到了控制。得到疫苗保护之后，来自印度的病毒扩散给发达国家带来的威胁很有限。但对于包括印度周边国家在内的广大欠发达国家来说，印度这种传播威力更大的病毒却可能带来灭顶之灾。目前，包括尼泊尔、孟加拉国在内的印度邻国都出现了疫情爆发的势头。随着病毒的进一步传播，在广大发展中国家都可能引起新一轮的疫情扩散。 对这些国家经济恢复的威胁实在不容忽视。印度这次疫情的大爆发出现在疫情在全球范围内已经基本得到控制的大形势下，给世界各国提出了一个警示，那就是疫情在全球不同地区的控制不仅不同步，而且还会不断的出现反复。疫苗的迅速接种帮助以美英为代表的西方发达国家逐步的走出了疫情，经济逐渐修复。 但以印度为代表的发展中国家，受限于自身的国内卫生条件，与疫情的斗争仍然会存在反复，甚至再次出现大爆发。这种疫情控制的不均衡，必然造成全球市场在短期内难以完全恢复到疫情前的正常状态。对此，需要我们提前做好准备。